हॉलीवुड फिल्म्स में जब भी कोई अरेस्ट सीन दिखाते हैं तो आपने अक्सर पुलिस ऑफिसर्स को ये बोलते हुए सुना होगा कि you have the right to remain silent and an attorney will be appointed to you real life में तो छोड़िए क्या कभी किसी इंडियन पुलिस ऑफिसर को आपने बॉलीवुड फिल्म में भी ये बोलते हुए सुना है ही hey एवरीबडी मैं हूँ प्रिया एंड आप देख रहे हैं फिनोलॉजी लीगल इससे पहले वाले वीडियो में हमने आर्टिकल 21 डिस्कस किया था जिसमें हमने right to life personal liberty ये सारे कंसेप्ट क्लियर किए थे आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 22 के बारे में देखा जाए तो एक तरह से आर्टिकल 21 एंड 22 कॉम्प्लीमेंट्री है कैसे देखिए रूल ऑफ लॉ को कम्प्लीटली अडॉप्ट एंड इनैक्ट करने के लिए and larger part of the society के बेनिफिट के लिए ये ज़रूरी है कि कुछ लोगों की लिबर्टीज़ को हम रिस्ट्रेन करें पर ये जो रिस्ट्रेन है या जो अरेस्ट है ये साउंड ग्राउंड्स पे हो बस किसी की विम्स एंड फैंसीज पे ना हो इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है आर्टिकल 22 जो कि बात करता है अरेस्ट एंड डिटेंशन से प्रोटेक्शन की आर्टिकल 22 में टोटल सेवन क्लॉजेज हैं जिनमें से clause one and two punitive detention की बात करता है क्लॉज थ्री एक्सेप्शन की and clause four to seven preventive detention की बात करते हैं पर इससे पहले कि हम इन सात क्लॉजेस को समझें इन तीन वर्ड्स की मीनिंग समझ लेते हैं प्यूनिटिव एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन को मैं आपको अलग से समझाऊंगी पहले समझते हैं अरेस्ट देखिए अरेस्ट एक टेक्निकल और लीगल वर्ड है जिसका मतलब होता है रिस्ट्रेन करना तो जिस भी इंसान का अरेस्ट होता है उसकी मैक्सिमम लिबर्टीज़ को कन्फाइन कर लिया जाता है और फिर उसे लॉ के कस्टडी एंड कंट्रोल में रहना होता है आर्टिकल 20 में जो अरेस्ट वर्ड यूज़ हुआ है उसमें प्यूनिटिव और प्रिवेंटिव दोनों ही तरह के अरेस्ट इंक्लूडेड है तो अगर कोई क्राइम करे उसके बाद या किसी क्रिमिनल प्रोसीडिंग के ऑर्डर को फुलफिल करते हुए या फिर किसी भी इंसान को क्राइम करने से रोकने के लिए इन दोनों ही टाइप के क्रिमिनल अरेस्ट से प्रोटेक्शन की बात की गई है आर्टिकल 22 में पर वो सारे सिविल स्टैट्यूट जो अरेस्ट की बात करते हैं जो डिटेंशन की बात करते हैं वो इसमें कवर्ड नहीं है फॉर एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्ट या फिर इनकम टैक्स की बात करें तो अगर किसी इंसान ने अपना इनकम टैक्स पे नहीं किया है जिस वजह से उसको अरेस्ट हो जाता है तो वो अरेस्ट क्योंकि वो सिविल नेचर का है वो आर्टिकल 22 में कवर नहीं होगा अब बात करते हैं कि प्यूनिटिव एंड प्रिवेंटिव इन दोनों अरेस्ट में क्या डिफरेंस है देखिए प्यूनिटिव डिटेंशन का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि अगर किसी ने कोई क्राइम कर लिया है तो उसे पनिशमेंट मिले तो प्यूनिटिव डिटेंशन एक्ट होने के बाद क्राइम होने के बाद होती है वहीं प्रिवेंटिव डिटेंशन का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि क्राइम होने से रोक सके आप सिर्फ ये अप्रीहेंड करते हैं कि किसी इंसान के पास पोटेंशियल है कि वो कोई क्राइम कर सकता है तो उसे उस क्राइम करने से रोकने के लिए आप उसे अरेस्ट कर लेते हैं उसे कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन दूसरा डिफरेंस ये है कि प्यूनिटिव डिटेंशन ऑर्डिनरी लॉस के अंदर हो सकता है वहीं प्रिवेंटिव डिटेंशन सिर्फ प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉस के अंदर हो सकता है और तीसरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये है कि मैक्सिमम डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में आपको प्यूनिटिव डिटेंशन के लिए प्रोविजंस मिल जाएंगे पर प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए नहीं मिलेंगे यूएस यूके जैसे जो बड़े डेमोक्रेटिक नेशंस हैं उनमें प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए लॉज है तो सही पर वो सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी में अप्लाई होते हैं इंडिया शायद एक ऐसी इकलौती डेमोक्रेटिक कंट्री है जिसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए जो लॉज है वो नॉर्मल और ऑर्डिनरी डेज में भी इनएक्टेड रहते हैं तो अब जब ये तीन टर्म्स क्लियर हैं तो इन सात क्लॉजेस को समझना तो और भी आसान होगा पर इससे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और वो जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूँ या कोई रिसेंट केस एनालाइज करूँ तो मेरे साथ साथ आप भी उसे डिस्कस कर पाए सबसे पहले शुरू करते हैं 22 क्लॉज 1 के साथ जिनमें हमें ये दो सेफ मिले हैं इन दो राइट्स के फॉर्म में सबसे पहले the right to be informed of the ground of arrest ये एक तरह का डायरेक्शन है डिटेनिंग अथॉरिटी को कि जैसे ही अरेस्ट हो जाए जल्द से जल्द वो अरेस्टेड पर्सन को जिसे डिटेन्यू कहते हैं वो जल्द से जल्द डिटेन्यू को उसके ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट बताए ये इसलिए है कि डिटेंशन के दौरान भी डिटेन्यू को पूरा मौका मिले कि वो अपना डिफेंस प्रिपेयर कर सके एंड बेल के लिए अप्लाई कर सके दूसरा सेफ गार्ड है right to consult a legal practitioner Hussainara Khatoon के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अगर कोई भी अक्यूज पर्सन एक लीगल प्रैक्टिशनर अपॉइंट नहीं कर पा रहा है एक लीगल प्रैक्टिशनर अफोर्ड नहीं कर पा रहा है पावर्टी के कारण या जिस भी कारण से तो ये उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और वो स्टेट से फ्री लीगल सर्विस डिमांड कर सकता है इस राइट का एसेंस आपको आर्टिकल ट्वेंटी में भी मिल जाएगा इसके बाद आता है 22 क्लॉस टू जो दो और राइट्स एंड सेफ की बात करता है इन दोनों को ही हम साथ में समझते हैं सबसे पहले है right to be produce before a magistrate अगर किसी भी इंसान को आप अरेस्ट करते हैं तो उसे कस्टडी में लेने के 24 घंटे के अंदर ही आपको उसे एक मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना पड़ता है ये जो 24 घंटे का टाइम है इसमें ट्रैवल और नेसेसरी टाइम एक्सक्लूडेड रहता है अगर आप अरेस्टेड पर्सन को 24 घंटे के अंदर प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं तो आपको उसे रिलीज़ करना पड़ेगा दे के not be any detention beyond 24 four hours अगर किसी वजह से 24 घंटे एक्सीड करने पड़ते हैं तो वो सिर्फ जुडिशियल कस्टडी में पॉसिबल है वरना नहीं तो 22 क्लॉस 2 कहता है कि 24 घंटे के अंदर आपको उसे मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना पड़ेगा 24 घंटे एक्सीड नहीं हो सकते अगर होता है तो आपको उसे रिलीज करना पड़ेगा तो 22 क्लॉज 1 एंड 2 की जो चार राइट्स है ये प्रिवेल करते हैं प्यूनिटिव डिटेंशन के लिए अब बात करते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन की अब प्रिवेंटिव डिटेंशन का जो कंसेप्ट है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स ने प्रपोज नहीं किया था इंडिया में प्रिवेंटिव डिटेंशन का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था ब्रिटिश रूल के दौरान Bengal regulation act defence of India act इनके दौरान तो जब हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स ने ये ध्यान दिया कि हम एक न्यू डेमोक्रेसी है हम एक न्यू रिपब्लिक है इसीलिए हमने प्रिवेंटिव डिटेंशन के कंसेप्ट को इनकॉपरेट कर लिया पर कुछ सेफ के साथ जो कि मैंशन है 22 क्लास फोर से लेके सेवन तक अगर इन सेफ का वोलेशन होता है तो इन्हें फंडामेंटल राइट्स का वोलेशन माना जाएगा प्रिवेंटिव डिटेंशन का कंसेप्ट पढ़ते वक्त बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जैसे इनके लॉज कौन बना सकता है ये किन पे अप्लाई होंगे कब तक एक्सटेंड होंगे इन सभी को जानते हैं एक एक करके सबसे पहले तो ये समझते हैं कि प्रिवेंटिव रिटेंशन के लॉज कौन बना सकता है तो सेंटर और स्टेट दोनों ही के पास पावर है कि वो प्रिवेंटिव डिटेंशन की लॉज फॉर्मुलेट कर सके सेंटर को पावर डिराइव हुई है सेवेंथ शेड्यूल के लिस्ट वन के अंदर जिसपे उनके पास एक्सक्लूसिव पावर है कि वो defence foreign affairs security of India इन सभी के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज फॉर्मुलेट कर सके वहीं स्टेट के पास सेवेंथ शेड्यूल के लिस्ट थ्री के अंदर ये कॉन्करेंट पावर मिली है कि वो सेंटर के साथ मिलकर maintenance of public order security of state maintenance of essential services इन सभी के लिए लॉस फॉर्मुलेट कर सके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे एग्जिस्टिंग प्रिवेंटिव रिटेंशन एक्ट्स की लिस्ट मिल जाएगी प्रिवेंटिव रिटेंशन के केसेस को सुनने के लिए एक एडवाइजरी बोर्ड फॉर्मुलेट की जाती है प्रिवेंटिव रिटेंशन के अगेंस्ट पहला सेफ गार्ड दिया गया है 22 क्लॉस 4 में जो कि ये कहता है कि किसी भी डिटेन्यू को आप तीन महीने से ज़्यादा के लिए अरेस्ट नहीं कर सकते हैं अनलेस एडवाइजरी बोर्ड इस ओपिनियन में है कि तीन महीने का जो टाइम लिमिट है उसे हम एक्सीड कर सकते हैं पर अगर एडवाइजरी बोर्ड अग्री करे कि तीन महीने का टाइम लिमिट एक्सटेंड कर सकते हैं पर कब तक के लिए उसके लिए क्लॉज कहता है कि भले ही आप थ्री मंथ्स का टाइम पीरियड एक्सटेंड कर लो पर जिस पर्टिकुलर प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के अंदर अरेस्ट हुआ है उसमें जो मैक्सिमम टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब्ड है आप उसे एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं ट्वेंटी टू क्लॉस फोर के साथ आप समझिए ट्वेंटी टू क्लॉस सेवन को भी जो कि ये कहता है कि किन केसेस में तीन महीने का टाइम एक्सटेंड हो सकता है एडवाइजरी बोर्ड कौन सा प्रोसीजर फॉलो करेगी इंक्वायरी करने के लिए और अलग अलग प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट्स में कौन से कौन से मैक्सिमम टाइम प्रिस्क्राइब है ये सभी डिसाइड करेगा पार्लियामेंट और ये दिया गया है ट्वेंटी टू क्लॉस सेवन के अंदर अब जैसे ट्वेंटी टू क्लॉस वन में प्यूनेटिव अरेस्ट से राइट टू इंफॉर्मेशन का सेफ मिला हुआ था बिल्कुल उसी तरह प्रिवेंटिव डिटेंशन के अगेंस्ट 22 क्लास फाइव में ये दो सेफ मिले हुए हैं right to be informed and right of representation तो वो सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन वो सारे मटेरियल फैक्ट्स जिसके बेसिस पर प्रिवेंटिव डिटेंशन हुई है वो सारे ग्राउंड्स आपको डिटेन्यू को बताने पड़ेंगे साथ ही ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो डिटेन्यू को राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन दिलवाए पर ये सारी इन्फॉर्मेशन जो हमें डिटेन्यू को देनी है जिसे देने से पब्लिक इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज हो सकता है वो सारी information which can be against public interest twenty two clause six ये बोलता है कि वो इन्फॉर्मेशन देने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है I hope punitive detention preventive detention और आर्टिकल 22 के सात क्लॉजेस ये सब आपको क्लियर होंगे और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे इस चैनल को इस बटन को दबा के या सब्सक्राइब बटन दबाकर साथ ही कम्युनिटी टैब में मैंने एक पोल डाला है अपने प्रेफरेंस के हिसाब से प्लीज़ वोट कीजिएगा that's it for now see you in the next class bye bye